Денеска заедно во студиото на Универзитетското радио со мене е доцент доктор Билјана Попевска, раководител на спортскиот центар. Со неа ќе разговараме околу спортот на Универзитетот Гоце Елчев. Добре дојдовте во студиото на УГДФ. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Ке зборуваме за спортот, за сите активности кои што ги има Универзитетскиот спортски центар, но најпрво за што е најново, организирате една финална спортска манифестација, е многу убав настан, меѓународен натпревар во кошарка и низа други настани кои што ќе се случуваат. Што конкретно ќе се случува таму? Станува збор за финална спортска манифестација која што традиционално веќе неколку години поред ја организираме по повод патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев. Оваа година е малку проширена програма, поради тоа е малку пролонгиран целиот период на реализација, односно станува збор за еден ревијален надпревар, меѓународен надпревар во кошарка, каде што на гости на Универзитет Гоце Делчев доаѓа да екипата од Софискиот универзитет, односно одделот за спорт на Софискиот универзитет и станува збор за еден ревијален надпревар меѓу овие две екипи. И покрај нив, значи, гостува и танцовата екипа на, на Софискиот универзитет, односно популарно наречениот мажоретен состав Покрај ова, предвидени се традиционално значи одигрувањето на финалните надпревари во универзитетските лиги, како и доделување на награди на победниците во, во овие универзитетски лиги. Меѓу другото, предвидени се така и награди за нашите спортисти кои што на меѓународен план го представува Универзитетот Гоце Делчев во изминатата година. Така, како дојде до вас соработка со Универзитетот во Софија? Ова е еден не секојдневен настан, можам словно да кажам. Сигурен сум дека ќе има интерес. Како дојде до соработка и до идеја да се организира ова? Иницијалниот момент кога започна целата оваа соработка беше една научна конференција организирана во Софија на самиот Софиски универзитет на која што учество зема кадри од факултетот за образовни науки и од тука потекна целата таа иницијатива за меѓусебна заедничка соработка во областа на спортот, меѓутоа и понатака во сите области на функционирањето на универзитетот. Така, и кој ќе биде генерално бенефитот? Еве ова е прва, да речеме, прв настан кој што се организира заедно, кој ќе биде бенефитот понатаму за студентите, за вработените, може? Бенефитот пред се ќе биде во тоа што представува еден начин за комуникација на нашите студенти, студенти од другите универзитети. Меѓутоа, генералниот бенефит ќе биде пред се во областа на наставата по спорт и рекреација, односно станува збор за одел за спорт кој што е со голема традиција и кој што функционира веќе 85 години, каде што има доста развиени програми за спорт и за рекреација на сите студенти. По тука пред се бенефитот ќе биде во размената на искуствата, оведување на некои нови програми по спорт кои што се особ особено актуелни, кои што сметаме дека ќе има можност да ги воведам и да ги презентираме на нашите студенти. Имате ли планови можеби за некои слични вакви соработки со други високо образовани институции? Имате ли идеи и навестувања? Имаме доста значи, разговори со слични вакви спортски центри, слични вакви организации. Се надеваме дека ќе се пронајдеме во некој од нив и ова ќе биде само еден почеток за остварување на бројни вакви меѓународни соработки кои што ќе бидат од корист и за нашите студенти, меѓутоа и за збогатување на целата настава по спорт и рекреација која што е иницијално, значи основниот момент заради кој што ги започнуваме сите овие активности. Ги споменавте традиционалните универзитетски спортски игри, тоа е еден настан кој што е многу пријатен да за да се гледа многу студенти, млади луѓе се надпреваруваат меѓусебно имаше многу заинтересирани студенти оваа година, како помина таа таа манифестација? Мене ми особено драго затоа што оваа манифестација веќе некако поминува во традиционална и ние имаме една идеја, односно една водечка мисла, тоа е секоја година да доведуваме по нешто ново. Така да веќе трета година ја организираме универзитетската баскет лига, втора година поред универзитетската лига во одбојка и прва година овој пат ја, ја организиравме универзитетската лига во пинг-понг и се надеваме дека понатака секоја година ќе го зголемуваме и бројот бројот на спортови, меѓутоа ќе се зголемува и бројот на заинтересирани студенти. Значи оваа година на преварите поминаа во одличен во одлична реализација, се пријавиа некаде над 150 спортисти, односно студенти. Идејата беше да ги прошириме на останатите наставни центри, интерес за тоа пројавиа студентите од Скопје, така да и тие се учесници на финалната манифестација и ќе земат учество во тие финални надпреварувања. И се надеваме дека во иднина интерес за ваков тип на активности ќе пројават студентите од останатите наставни центри. Значи, нешто што го подвижува спортот на нашиот универзитет и ги активираме нашите студенти во спортски рамки. Така, вие сте раководител на Универзитетскиот спортски центар, кој што е задолжен, да речам, за сите спортски активности на Угада, генерално и во градот многу клубови кои што се во собственост на Угада се дел од Универзитетскиот спортски центар. Со кои се спортови сега за сега се занимаваме? Активностите на спортскиот центар ги делиме во два сегменти. Првиот сегмент се универзитетските клубови кои што се надпреваруваат во државните лиги и овде се вклучени екипите во кошарка, екипата во одбојка екипата во пинг-понг, додека пак оние активности со студентите се малку посеобсежни, односно овде се вклучени, вклучени во поголем број на спортови. Значи, кошарка, во пинг-понг, во мал футбол, во скијање, шах и во карате и се надеваме дека понатака и овие активности ќе се зголемува нивниот број. Во кои спортови сме најуспешни? Па не може да се каже генерално на меѓународен план во карате, затоа што веќе оваа година имаме прво место на Европското универзитетско правенство во карате. Минатата година имавме трето место на Светското универзитетско правенство во карате, меѓутоа тие се од ранг на меѓународни надпреварувања. Успешни сме и во кошарка, успешни сме во пинг-понг, скијање оваа година исто имавме студенти кои што се надпреварува и од 40 надпреварувач нашиот студент беше на, на 10 место, што е голем успех со оглед на тоа дека ова ни е прво учество од ваков тип и се станува збор за исто така меѓу, меѓуниверзитетски надпревар на кој што беа вклучени сите универзитети од Република Македонија, а со оглед на тоа <laughs> дека некои други универзитети имаат многу поразвиени институции, искискјањето како спорт е многу поразвиено, мислам дека и овој е така голем успех, така да генерално сме успешни во речи се сите спортови кои што се надпреваруваме и она што особено драго и што ми што е мислам дека треба да се истакне е тоа што секоја година се повеќе напредуваме во однос на постигнатите резултати. Има ли меѓународни универзитетски спортски игри? Можно ли некако ние да се вклопиме таму? Има меѓународни универзитетски спортски игри. Каратето е едно, значи шампионатот во карате е едно од тие организации. За останатите организации првиот услов е да се биде прв во рамките на државата и сето тоа е во организација на Меѓународната универзитетска спортска федерација, на која што преку Универзитетската спортска федерација на Македонија ние сме индиректни членови таму. Меѓутоа условот за да се учествува на овие надпревари е прво да се биде прв во рамките на државата, а потоа и соодветни, значи треба да има соодветни финансиски услови и подкрепа за да ова понатака целото се оствари. Сигурно ќе бидеме први ние многу наскоро, Надевам. Така. Имате, имате ли прилика бројка приближна за тоа колку студенти членуваат во спортските клубови на Угада? Каков е интересот кај нив? Па интересот е релативно голем на студентите. Ја нагласам уште еднаш задоволство да тоа што овој интерес е континуирано се зголемува. Во рамките на оние клубови кои што се вклучени, кои што се натпреваруваат во државните лиги, само во сениорска категорија имаме некаде околу 50 до 60 студенти, додека пак некаде исти може и малку поголем бројот на студенти вклучени во оние екипи кои што се надпреваруваат во во меѓуниверзитетските надпревари, така да генерално имаме голема бројка на студенти кои што континуирано не представуваат на одреден изведени надпревари во и во државата, меѓутоа и надвор од неа. Во кошарка влегуваме, веќе поизвестно е дека влегуваме во првата македонска лига, подготвени ли сме? Па се подготвуваме. Првата лига носи голем број на одговорности, меѓутоа и голем број на барања и, сам, и како од кошаркарите, како од целата екипа, така и од спортскиот центар генерално се превземе на активност околу подготовки за цел, за целата таа активност и се надеваме дека ќе успееме да влеземе во првата лига и да го оправдаме влезот таму. Ги исполнува ли салата Јордан Мелков целосно критериумите за прва лига? критериумите да, со тоа што се треба да се адаптираме на одредени нови промени кои што се однесуваат на законот за спорт, така да цело целата таа работа е во одредена процедура која што се надеваме дека ќе завршиме во бараниот период. Кои се следните активности на универзитетскиот спортски центар? Имате ли следни проекти? Имаме доста активности кои што ги планираме, нешто што е известно, што можеме да го најавиме е тоа дека се планира организација на атлетска трка, која што ќе биде некаде во периодот на мај и во која што ќе може да земат учество сите студенти. Втора активност која што веќе е исто така испланирана е организацијата на државното правенство во пинг-понг за вработени бидејќи минатата година на се онесува на државно првенство за вработени кој што се вработени на универзитетите, значи меѓу универзитетско правенство првенство за вработени. Минатата година се организираше по прв пат и бидејќи ние бевме прво место, сега одговорноста за организација е наша, така да тоа е нешто што сигурно е известно дека ќе го организираме во периодот кој што следи. Оно што друго е активно е тоа што се повеќе превземаме иницијатива, односно стваруваме простор за студентите кои што не посетуваат настава спорт и рекреација да се вклучат во одредени спортски активности и идејата за тоа да се вклучат и самите вработени. Така имавте идеја до каде е таа работа? Има ли заинтересираност? Има заинтересирани, ние веќе објавивме термини кои што може да се користат, значи сите слободни термини во спортската сала надвор од наставата спорт и рекреација се достапни за студентите, почнувајќи студентот втора, трета, четврта и пет 2005 година, меѓутоа одвоивме и термини за вработените секој ден во периодот од 16:30 до 15:30 часот, до 17:30 часот, се извинувам. И тоа е период во кој што вработените можат да дојдат во спортската сала Јордан Биалков да се вклучат во одредени спортски активности по нивни избор согласно условите кои што ги нуди салата, а вработените во спортскиот центар се овде да им помогнат за се она што ќе им треба независно дали станува збор за технички, материјални потреби во однос на реквизити и опрема, или пак едноставно за насоки, сугестии и помош во реализацијата на сите тие активности. Да подсетиме кога започнува настанот во четврток, кога луѓето да дојдат таму? Главната манифестација започнува значи во 18:30 часот во спортската сала Јордан Мијалков, каде што ќе биде ќе започне со одигрување на ревијалниот надпревар меѓу нашиот универзитет и универзитетот во Софија, а понатака ќе следи делувањето на наградите на студентите победници, додека пак предходно на ова предходот и други надпревари, односно во текот на денот ќе се одигра финалниот надпревар во кошарка, на кошто што ќе се одига надпреварот меѓу екипата победничка од Штип и екипата победничка од Скопје и финалниот надпревар во Одбек. Значи во четврток во тек на целиот ден ќе имаме спортски активности, меѓутоа финалната и главната манифестација ќе биде во 18:30 часот. Влезоте слободен Влезот е слободен, а тука ги повикувам сите студенти, сите вработени и сите заинтересирани да присуствуваат на оваа манифестација, да ги бодрат нашите студенти, нашите екипи и да дадеме малку поголемо значење и на спортот и на целата манифестација. Ви благодарам за разговорот, се гледаме во спортската сала. Ви благодарам и на вас.